Согласен. Сюда проще, понимаешь, сюда сложнее. Да, да. Давай, покажи медленно, как ты сделаешь. Ну? Вот, вот это положение твое не даст тебе сделать. Та, там, плечо это вот здесь, понимаешь, оно даст тебе возможность сюда упасть. Не должна спины прямой быть, медленно, плечи. Опять. Ты вот так опять стала. А, угу. Ну? качнуть плечами. тан, оп, качнуть плечами. Ну-ну-ну, качнуть, ударить. Отскок тоже, Я бью справа. Да, да. Сэр, спина прямая. На правом ударивайте, спина прямая. Не выпрямляйся здесь. Не вставай спину, не выпрямляй э, грудь. Бедро. Вот. Ну а почему толкнуто? Мечевая в ударила. Ты же здесь закрутил и плечи, и сбрось обратно. Зачем опять вставание вот это вот? Закрутилось, раскрутилось. Бедро. Покороче. Нет амплитудки. Плечи. Группировка. Передняя нога дальше. Передняя нога. Разгрузи переднюю ногу. Да, да, да, та, та, та. Разгоняй себя. Этим движением ты себя разгоняешь. Оп. Так, плечами речь. Еще раз. Дальше от меня, дальше от меня, дальше, дальше. Разгружай переднюю ногу. Оп. Выхода нет, мало. Слабый выход. Отстают ноги, отстают ноги. Дальше левая нога должна в меня войти. Ты должна остаться, оказаться на средней. Да, да. Замах. Раскрываешься покороче. А там в одном темпе не сделал, не ускоряйся сейчас. Дальше передняя нога еще. Опять. Вот не сделала левая, бедро. И правая такая же будет. Сделаешь левый, будет и правая. Это одно целое. Не вставай на левом ударе. Во, умница. Ты выход на второй удар идет, на акцент на правый. На левом ударе не надо не вставать, все перевалиться. Все ногами. И вот здесь, смотри, раз, не отворачивайся, ты уже развернулся. Здесь тебе нужно просто бросить плечи вниз. Бросить, не маленький подскок будет бросить вниз и, ударить вверх. Умница. Вот и все. Левое бедро, пятка на правой ноге, пожалуйста, дальше от меня. Топ. Ну, ну, ну, все здесь. Тут же, бам, оп, сюда же. Оп. И сюда, молодец. Ищешь, ищешь, ищешь. Очень близко, очень близко, очень близко. Еще раз я говорю, смотри, потеря дистанции возникает у тебя вот в этой ситуации. Запас. Выход левой ноги дает тебе чувство дистанции. Здесь уже все, здесь уже все, это среднее, ты уже здесь. Тебя достают, здесь будет бить. Тебе тяжело здесь уйти. Здесь корпусом не успеваешь, а ноги оказались не под тобой. Идти приходится останавливаться. Хорошо? На задней ноге, пожалуйста. Бух. Дальше левая нога, прошу тебя. Зойка, что ли? Даже все то же самое. Пошла, пошла. Побыстрее. Тут плечо правое. Не вставай на левом. Опять, видишь, потеряла правую ногу. Потеряла правую, на правую ногу, бедром, бедром. Первое движение разгоняет тебя везде. Исходное положение. Давай, челнок, челнок, разгоняй себя. Та, та, та, та. Разгоняй, разгоняй себя. Вот, вот, вот, оп полетела вперед опять, подбери заднюю ногу. На задней ноге. Сегодня что делали? На задней ноге. Оп. Нет. Заднюю ногу подбери. Тогда сможет левое бедро крутиться. Сидишь на передней ноге, невозможно здесь крутить. Медленно. Ну. Да. Там, там бедро. Левое бедро, левое. Молодец. Только здесь не рукой. Притормози левый боковой. Плечами. Еще разик. Не достала, поняла? Видишь? Чуть-чуть вот туда, все. Я не буду стоять. Пройти. Дальше, дальше задняя, передняя нога. На задней ноге. Прям при, при, при, два, два. Прыгни на заднюю ногу. Умница. Вот это надо. Вот это надо, только не раскройся на боковом. Ты здесь же. Задняя нога под собой. Еще собрание на боковухе. Теперь быстрее. Короче, но ну быстрее все будет. Та-та, ну, дан. Ножками раз. Ждешь, ждешь удара. Не надо ждать моего ответа. Даже если я не ударю, ты все равно разгоняешь себя своей комбинацией. Та-та-та-та-та. Ногами. Ногами. О, куда опять? На задней ноге. Вот, на задней ноге. Опять вот так делаешь. Вот на задние ноги уходи. Во! Оп! Включай левое бедро. На задней ноге, еще раз прошу тебя. Оп! Собрание. Корпус. Оп! Вот этим достанешь. Вот так нет. Оп. Да, молодец. Отдохни.